हेलो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं मोटो जी फिफ्टी टू की अनबॉक्सिंग हेलो दोस्तों ये हम अपनी अनबॉक्सिंग स्टार्ट काफ़ी अच्छी पैकेजिंग के साथ मॉडल को ये हमारा फ़ोन है जिसे कि आप देख पा रहे हैं और ये हमारा फ़ोन इसके साथ आते हैं एक एडेप्टर और एक यूएसबी केबल काफ़ी premium feel in hand feel is good और फ़ोन एकदम बिल्कुल लाइट वेट सा है और बहुत अच्छा लग रहा है इन हैंड फील भी बहुत अच्छी है स्टार्ट फोन हो गया स्टार्ट काफ़ी अच्छा है फ़ोन और यूज़ करने में भी काफ़ी अच्छा है कोई इसमें दिक्कत नहीं है और देखिए कितने स्पीड से वर्क कर रहा है कैमरा यूट्यूब और मोबाइल फ़ोन्स स्पीड एकदम फास्ट है कोई लैग इशू नहीं है और ये हमने सिक्स सिक्सटी फोर वेरियंट मंगाया हमने जिसमें कि मिलता आपको सिक्स फोर इसकी डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी है जैसे कि हम आपको एक इसमें डोल भी एटमोस स्पोर्ट दिया है और जिसकी आवाज़ बहुत अच्छी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो पर लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट किए